يا الدراري Marvel Cinematic Universe كيعطي الام سي هو واحد اليونيفرس ديال الفيلم بارطاجي ديال مارفل يحفظ في العموم يونيفرس اول حاجه خصكم تعرفوها الدراري هي مارفل كانت غدير faillite les comics ما كيتباعوش و la maison d'édition كتونكيسي لي زيرور دي سي كان صرخاهم مارفل بدات كتبيع droits de diffusion ديال ال héros ديالهم داكشي علاش لقيتو لي اكس مان و كاتر فونتاستيك عند لا فوكس سبايدر مان عند سوني 2005 كيفين فريت غادي السيده باش يكري واحد الانيفير بارطاجي اللي غيسميه Marvel Cinematic Universe اللي حنا كنعيطو عليه MCU حيت هما كاع ما كانوا بعلمهم بفونداتور ديال les Avengers حاجه فكر فيها هي كري فيلم على chacun ديال لي ايرو اللي هما مور فونداتور ديال les Avengers وفي الاخر يجمعهم في واحد ال crossover اللي هو les Avengers في 2008 غيبدا باول فيلم اللي هو Iron Man اللي غادي ندوي عليه في فيديو واحده اخرى الدراري قبل ما نسالي هذا الفيديو بغيت نقول لكم تحطوا واحد ال like على ود هذا الفورماج ديت اللي هو صغير غندوي لكم على ال MCU كاع الافلام وغندوي لكم على ال World of DC و DC Animated Universe المهم انت في الفيديو تنساش تحطوا واحد ال like تابونوا الله شنو نقول لكم تشوفوا peace